Hai YouTube, kita berjumpa kembali ya. Saya Sean, hari ini nak pergi memancing lagi. So, sebelum mancing kita kena cari cacing ya. Cari cacing dulu, cacing kalung. Bukan cacing tanah biasa. Hari tu nak pancing baung tapi guna cacing uh, tanah biasa tak jadi kan. So, hari ini siap dengan glove sebab cacing kalung tu beli ya. Ah. Saya takut gula, sebenarnya. So, dia memang macam gula kan. So, eh, takut. So, uh, sekarang nak pergi cari cacing. Kita tengok tempat yang ada cacing macam mana dah dapat nanti kita terus pergi kepada kolam pancing Bukit Jalil lagi alright kali ni kita nak balas dendam kita nak try lah <laughs> dapatkan beberapa ekor lah ok jom kita lanjut untuk cari cacing Hey, so kita cari cacing kalung ni eh, di tempat yang bertanah hitam-hitam macam ni secara uh, titiknya macam mana tengok kalau cacing tanah boleh nampak tahi dia kan di tanah tapi cacing kalung ni memang dia kena cari tanah yang gebu-gebu bawah pokok yang lembap dengan banyak banyak apa uh, warna hitam-hitam macam ni lah ha, ni contoh macam ni ha, ni kita try ha, nampak satu ha, jumpa pun Ui, laju ha, dapat pun nampak ha, ini kecil lah alright tak kisahlah besar kecil janji ada alright So cacing kalung dia tahulah korang kan nampak dia macam macam aktif kan sangat aktif. So that's why Sean takut. Hmm. Ah nampak. Uish. Nampak. Memang spot-spot macam ni lah Korang kena cari tempat yang teduh, Yang Tak lah banyak sangat cahaya semua Two thousand years later 我同讲你边度啊？冇噶啦，你土地又冇咗啦。最多讲点样睇咩地方揾？讲边度揾？张床都反鸠晒。Banyak guys. Uh. Okay guys, so sekarang kita menyediakan umpan dah untuk baung. So malam ni kita pergi pancing lagi lah So memang saya ada beli yang ni Apa Omega bait ni memang tapa baung lah So itu kita bawa Dan sekarang kita perap lah dengan ini Daripada chef umpan punya Minyak udang hantu lah So saya ada satu yang dah buka yang ni So ini hati ayam dengan jantung ayam Hati ayam dengan jantung ayam So ni perap lah orang dalam 6 ke 8 jam Sekarang orang pukul 11 pagi So Sean akan pergi mancing Belah malam selepas kerja Dalam pukul 8 macam tu lah So adalah Lebih 6-8 jam macam tu So ini masukkan saja minyak dia Ke dalam uh, hati ni Untuk prop Masukkan dalam 3 cap lah Sudah cukup Nah macam ni Kita masukkan Tiga lah Cukup lah rasa Lebih daripada mencukupi lah Satu Dua Dua pun cukup lah Saya rasa Kalau nak banyak lagi Masuk tiga lah Sebab saya prepare banyak juga Ni ada satu Pack Ini yang belum siap lagi Ada dua So setiap satu tu Saya masukkan dua cap lah Ni ya Sos uh, Minyak udang hantu So bau memang udang lah dia Okay harap-harap berhasil lah malam ni. Kita update balik di kolam nanti. Okay, so hari ni kita datang lagi uh, misi membalas dendam. Mencari bawang ah. Eh, Saya bersama asing. Ha. Anak sipu hari tu ah. Harap-harap ada lah hari ni hasil. lah. Okay, Nanti kita dah update balik orang kira banyak lah hari ni hari Ahad Yeah. はしか要するに切ってしまうすごいよ。なんかこう、完全に使うけどね。Three hours later. Uh, ahi, ahi nè. Ôi cáo mù. Yep, yep, yep. <sighs> no. Uh, finally. Đây là thiểu. Không có mù. Ngon vậy chướng à. Bye.